Tumia mbinu hizi tatu kujifunza graphic design kwa haraka zaidi. Yes, nimekuwa nikiulizwa mara kadhaa kuhusiana na je, nitatumia muda gani kuweza kujifunza na kuwa graphic designer, lakini wengine wananiuliza kuhusiana na muda gani nitatumia kuweza kumaster skills na kuwa designer by the way kuhusiana na swala la muda nilishafanya video na nimefundisha kwa undani kuhusiana na mambo gani yanaweza kuathiri au muda gani unaweza kutumia kuweza kumaster graphics unaweza ukatazama linki hapo mkono wako wa kulia lakini pia nimekuwekea linki hiyo katika description ili uweze kujifunza zaidi kwa undani lakini leo nataka tuzungumze kuhusiana na mbinu tatu ambazo unaweza ukazitumia kumaster ujuzi wa graphics kwa haraka zaidi na ukaweza kutengeneza kazi ambazo ni nzuri kutumia muda mfupi zaidi kwa maana ukitumia mbinu hizi unaweza kufast forward learning time na ukajifunza kwa haraka zaidi na kuweza kuwa design ambao unatengeneza kazi ambazo ni nzuri naitwa joel kadaga mimi ni creative designer ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea chaneli hii usahau kusubscribe na kubonyeza alama kengele ili kila nikiupload video huwa unapewa taarifa na kuja kujifunza mambo yote yanayohusiana na creative design pamoja na film making ah, na imani kubwa kwamba wengi mmekuwa mkijumuika na kujifunza kupitia video zangu so kama hujatazama baadhi ya video na video zaidi ya mia hamsini katika chaneli hii unaweza kujifunza zaidi na kuongeza ujuzi pamoja na creativity katika masuala ya design na mwisho wa siku ukaweza kuajiriwa au kujiajiri kama designer na ukatengeneza kipato so basically huwa nasema kila siku kwamba swala la kujifunza graphics linagawanyika katika vipindi mbalimbali mbali. so uh, kwanza kabisa lazima uanze kujifunza misingi ya design design principles pamoja na visual element ambazo zina guide masuala ya design so ukisha master hayo masuala ukajua composition layout na vitu vingine ambavyo ni vya muhimu zaidi basi sasa unayo kazi au unaweza ukatumia mbinu hizi tatu kuweza kumaster ujuzi kwa haraka zaidi watu wengi wana struggle baada ya kufahamu misingi ya design lakini wakishajua matumizi ya software mbalimbali mbali za design basi wana sago sana mpaka kuanza kuwa wanatoa kazi nzuri ambazo ah, zinavutia, nafundisha wanafunzi wengi sana kwenye magrupu na wengine wanatumia kazi zao dm wakiniambia kwamba eh, nimedsin hiki kitu unakionaje mwalimu nampa marekebisho kadhaa ya hapa na pale lakini kuna makosa ambayo unagundua kwamba huyu mtu anaweza akamchelewesha zaidi kama atotumia mbinu hizi tatu na nimekuwa nikiwaeleza wanafunzi wangu wengi wamekuwa wakifanikiwa kwa kuapply hizi mbinu tatu ambazo leo nitaenda kukwambia Mbinu ya kwanza ambayo unaweza ukatumia kuweza kujifunza kwa haraka zaidi ni kufanya replication au imitation ya kazi fulani ambayo imekuvutia. Yes, of course kuna kazi nyingi maelfu katika mitandao, katika internet ambazo unaweza ukazitumia kama reference za wewe kuweza kujifunza. Kwa unachotakiwa kufanya ni kutazama kazi fulani, kama ni poster, kama ni logo, kama ni flare kama ni kazi yoyote ile ya design nitakuwa uiige na uitengeneze kama ilivyotengenezwa ili uweze kuona utafikia wapi na matokeo utakayopata je yanafanana na ile kazi ambayo umeweza kuiona Uh, nasema kila siku kwamba watu wengi wanakuwa excited sana, uh, sana pale ambapo anajua kutumia software na anajua misingi ya design so anaanza kujaribu kutengeneza kitu chake kutoka kwenye kichwa chake au kutokana na brand au biashara yeye ambayo anafanya ni makosa unafanya by the way the way unavyo practice kwa kutumia kazi ambayo umeiona ndivyo ambavyo unaweza ukapata ujuzi kwa haraka zaidi na ukaweza kumaster skills kwa hiyo hakikisha kwamba unatenga muda ambao hata lisali moja kwa siku la kuweza kutafuta kazi yoyote ile ambayo umeiona katika mtandao au kwa mtu yoyote wa karibu ameitengeneza na wewe uweze kuiiga na kuifanya kama yeye alivyofanya mwishoni utakuja kuangalia matokeo ambayo umeyapata je yanafanana kama hayafanani jiulize ni wapi unakosea fanya hata mara mbili mara tatu ili kuhakikisha kwamba unapata kitu ambacho at least kinaendana unaweza kutumia njia ya kujikosoa kwa kuzingatia kwamba je kazi hiyo ambayo umeifanya kama kuna makosa yoyote ambayo umefanya rudi angalia kwenye misingi ya design je contrast ya kazi yangu ikoje ukilinganisha na kazi ambayo umeifanya je alignment ikoje repetition ikoje hierarchy ikoje eh, na vitu vingine vyote ambavyo viko related na, na design principles kwa hiyo kwa kuzingatia hayo kwa kufanya kile ambacho unakiona kabisa kimefanyika kwenye kazi fulani utauongeza ujuzi mkubwa sana kwenye karia yako na ukifanya hivyo kwa mfululizo ndani hata ya mwezi mmoja tu utajikuta umeongeza ujuzi kwa kiasi kikubwa sana na karia yako inabadilika siku hadi siku kwa hiyo mbinu ya kwanza hakikisha kwamba unareplicate au unaiga kazi ambayo umeiona mtu fulani kafanya ukirudia kama ilivyo ukafanikiwa basi unaweza kufikiria hata kufanya kwa idea yako sasa ili uweze kutoa kitu ambacho ni kizuri na unaona kabisa hichi kinaweza kusolve tatizo na kinavutia mbinu ya pili ni kujifunza kuhusiana na color theory of course color can make or break your design usipotumia vizuri kala zinaweza kuifanya design yako ikawa mbaya sana lakini ukizitumia vizuri unaweza kutengeneza design ambayo ni dope kwa kwamba unajifunza kuhusiana na color theory lakini zaidi zingatia kuhusiana na combination ya color ambazo zinaweza kutumika kwenye design ambayo inaitwa color harmony kuna color harmony kama nane ambazo unaweza ukazitumia ili kuhakikisha design yako inakuwa dope kwa tumia muda wako kujifunza hizo color harmony combination ya color ambazo zinatumika kutoka katika color wheel eh kutoka katika kala huyu unaweza ukatengeneza uh, complementary kala ukazitumia katika design triangle kala tetra kala square kala pamoja na aina zingine za harmony ambazo zinatumika katika design kwa hakikisha umemaster zile harmony nane ambazo zinaweza zikatumika wewe kutengeneza design yako ambayo italeta kala ambazo zina mwonekano mzuri na haziumizi macho kwa mtazamaji na mtu akitazama tu design anajua huyu design anajua anachokifanya kwa invest muda katika kuhakikisha kwamba unajifunza zaidi kuhusiana na kala harmony ili kuhakikisha kwamba unatengeneza design ambayo ni dope na haitaumiza macho au haitakuwa tofauti na mategemeo ya mtu ambaye anajua kabisa huyu ni designer amedesign kwa hiyo hakikisha umemaster hicho naamini ukifanya hivyo ndani ya muda fulani utaanza kutengeneza design nzuri ambazo zitakusaidia wewe kuweza kufast forward muda wewe kujifunza graphics na kuwa designer mzuri mbinu ya tatu ni kufanya practice kwa kutumia project halisi yes sasa umeshajifunza kuhusiana na uh, kwa kutumia project ambazo unaziona watu wengine wamefanya umeiga na umeweza kuimitate vizuri umeweza kutoa design ambazo ni dope na umemaster color na umeweza kucross check na kuweza kujisahihisha makosa yako kutumia zile principles zote za design eh. sasa inatakiwa ujifunze au uanze kufanya project zako halisi unafanyeje unaweza ukapata kazi kutoka kwa client ambao wanakuzunguka au ukajipa kazi kulingana na unavyoona kwamba mtu fulani anafanya biashara fulani unaweza ukajitengenezea scenario wewe mwenyewe kichwani kwamba sahizi nataka kufanya kampeni ya kitu fulani so natakiwa ni design poster eh? lakini kwenda advanced zaidi na njia ambayo ni rahisi kuna mitandao mbalimbali mbali ambayo inarahisisha zaidi ya kufanya hivyo kuna website inaitwa fakeclient.com uh, nimekuwekea link katika description hapo unaweza ukabonyeza ukaona huku unaweza ukatengeneza project mbalimbali mbali ambazo ni fake by the way hamna client halisi lakini zinakuwa generated na website hiyo unaweza ukajenerate project mbalimbali za logo packaging brand identity poster na vitu vingine kama hivyo kwa hiyo kupitia zile project ambazo zinatokana na wateja ambao sio halisi unaweza kujikuta unatengeneza project zako kadhaa ambazo kwanza zitakusaidia wewe kuongeza ujuzi na kuweza kufast forward skills yako katika kucraft au technical skill lakini pia zitakusaidia wewe kuweza kuongeza uh, kazi kwenye portfolio yako eh. kwao unaweza ukatumia website kama fakeclient.com pamoja na goodbelief.io nimekuwekea zote hapo katika description unaweza ukabonyeza ukaenda kuona namna gani ambavyo unaweza kujenerate fake uh, project na ukaweza kuifanya kuweza kujipima kama ni kweli ulikuwa umepewa kazi na mteja unakuwa na uwezo kiasi gani wa kuweza kung'amua na kuelewa kile ambacho client anataka na ukadesign kitu toka uh, from the scratch na ukatoa kitu kizuri kabisa kwa hiyo nakuhakikishia kwamba ukitumia mbinu hizo tatu unaweza kufast forward ujuzi wako kwa haraka zaidi na ukatumia muda mfupi zaidi kuweza kumaster skills ambazo zinakuwezesha wewe kuwa designer kamili na ukaanza kutengeneza kazi ambazo ni nzuri na zikakufanya uanze kutengeneza kipato kwa haraka zaidi ukilinganisha na back and force ambazo watu wengi wamekuwa wakikutana nazo kwa kuto kufahamu mbinu hizi ambazo ni muhimu sana na essential kwa mtu yoyote ambaye ameanza kujifunza masuala ya graphic design by the way niliona leo niweze kushare na wewe kitu hiki so naamini kimeweza kukusaidia kwa namna moja ama nyingine acha maoni katika sehemu ya comment kama una chochote cha kuongeza lakini kama umejifunza basi niambie katika sehemu ya comment tutajumuika hapa pamoja na mimi nitakuwepo hapo tuweze kushare kwa pamoja mawili matatu lakini like video hii na share kwa mtu yeyote yule ambao unaamini au unahisi anahitaji kujifunza masuala ya creative naitwa joel kadaga mimi sina la ziada see you next time